有人。 <laughs> no, no, no, no. huh? oh no! 哈哈哈哈 有人。 炸！ <laughs> 哎我的妈！

哎呦！哎呦！哎呦我的妈！有人。 喂！哎！哎！面对疾风吧！Oh no！

嗯啊！哎呦！嗯，哎呦！啊！